従って右側通行をお願いいたします。踊りの集団は第3集団が本部に近づいてまいりました第3集団の第1組は月口同心会月口同心会の皆さんです社会福祉法人 Thank you. artists are displayed in Dancer Festival this year, including 20,600 dancers, 12,000 salsa drummers, and 2,500 Yokohama flute players. There are 35,100 artists in all. Thank you. 友達グループ解散ですお疲れ